letra, ¿no? Eh, va, le guiña el ojo y se lo salta. En las letras tradicionales. Yo no le he cambiado nada, ¿eh? Lo dice así. Qué bien estáis sentados. ¿Sabes que te digo que esta me gustaría a mí cantarla sentada? No, no, déjalo, uff. No, no, deja, deja, hay muchos jaleos. Ramón. Eh, siempre vienen a verme amigos portugueses cuando toco por Zamora y es una deferencia. Me gusta mucho. Yo voy a tocar todos los años con la banda Portugal, siempre desde hace un montón. Me gusta mucho el país y digo, pues voy a cantar un romance en portugués, que es el romance del raptor por Diosero, que es de la Oasa en la Beira Baixa. hecho es nueva. Igual Por eso. cortei cuando la baio E outras pancadiñas a porta do maio y a la medianoite cuando la baio E outras pancadiñas a porta do maio Levante miña mãe do dulce dormir que Quedause a porta a cantar e a pedir Levante mi llamado, do dormir Que tan seu aporta cantar y a pedir Levanta mi turina, dale pau hoy viño ese no quisere que siga un camino mi turina, dale pa' hoy viño ese no quisere que siga un camino quiero pan, no quiero su viño, quiero me ensegno un camino. Yo no quiero pan, no quiero su viño, quiero me ensegno un camino. Agarra la roca, carrega tu niño, anda viturina, ensegna un camino. Agarra la roca, carrega Se a un camino. Ya a ella roca ya a el niño uliño aviantaose o la va camino. Ya i a roca ya a un niño. uliño aviantaose seguiño onde Deus lo permina Anda viturina, teño boa vista Eu non son sequiño, nin Deus lo permita Anda viturina, teño boa vista Adiós miña casa con lindas janelas Adiós miña mãe que tan falsaneras Adiós miña casa con lindas janelas Adiós miña mãe que tan falsamenas Adiós miña casa con meus olivais Adiós miña mãe para nunca máis Adiós miña casa con meus olivais Adiós miña mãe para nunca máis